Salut! Astăzi este despre a retrage. În dicționar este a se da la o parte. Am cunoscut pe cineva într-o ședință de coaching extraordinar. Uh, tipul venise cu o problemă care lui se părea complicată și chiar este, își pierduse bucuria vitală. Pur și simplu lucra într-o multinațională în fața unui calculator și se plictisea de ani de zile. Din vorbă în vorbă și-a adus aminte că pur și simplu când a renunțat la chitară atunci când era mic, uh, pentru că îi era foarte teamă că nu poate câștiga bani și nu se poate întreține din cântatul la chitară, deși eu cunosc foarte mulți care se întrețin din cântat. Uh, atunci când a renunțat, a simțit, mi-a mărturisit el, că s-a retras cumva din viața lui și că el trăiește parcă viața altui om. Așa că hai să nu ne mai retragem din viața noastră, pentru că se retrage și bucuria. Ceau!